Уважаныя браты і сёстры, усе людзі добрай волі. Сёння грамадскасць Беларусі адзначае незвычайна вельмі важны тыдзень, калі мы ўсе ў адзін голас скажам, што мы супраць смертнага пакарання. Касёл заўсёды стаяў на абароне жыцця ад натуральнага, ад самага пачатку да натуральнай смерці. Святое пісанне і той першы наказ, які мы атрымоўваем ад Бога, гучыць наступным э, чынам пладзіцеся і памнажайцеся і напаўняйце зямлю, авалодайся ёй, уладарце над рыбай марскою над птушкай нябеснай, над усімі паўзунамі на зямлі. Бог ніколі не казаў нам, каб чалавек валодоўны чалавекам. Тварэнне не можа прымаць, рашэнне калі забраць жыццё у іншае тварэнне чалавек не можа вырашыць калі ён можа забраць жыццё у іншага чалавека касцёл заўсёды будзе бараніць гэтую праўду касцёл заўсёды будзе адстойваць гэтую праўду Бог які з'яўляецца абсалютным добром ён дзеліцца з намі гэтай незвычайнай каштоўнасцю І таму мы, асабліва як людзі, якія створаныя па вобразу і падабенству Божаму, павінны умець распазнаць, не судзіць, але распазнаць добро, дзяліцца гэтым добром. І мы не маем права ні маральнага, ні натуральнага, асуджаць іншае чалавека на тое, каб ён быў пазбаўлены жыццём. Дзякуй арганізатарам, якія ўжо не першы год ладзяць такія тыдні, калі мы можам як адна супольнасць, як беларускае грамадства аб'яднацца, каб задэкларыраваць гэтую важную важную тэму, што беларускае грамадства супраць смяротнага пакарання.